غريبية مقالك خال كرن بالراحة فال دايكو والله هنده صالبوم زاركم بوم هنج مرزوبو سر دنيا فاربو بوم الأقطاب دني غريبية ونضابوم ونذاكرها فال منذاكر بالراحة منذاكر دايك منذاكر ولاد منذاكر يار آخ يار وزارو كاع اللي خلفي خود ديكري ناف جعدا جعداد الزيفري وقال لك يدي قاقرين ناف خلقي ديقري وخلقي خو نابين من رازي لي ديت جبر من الناس كل كوش بريتشي يمبا نافر ديت جبر من الناس كل غريب تشي يا غريب دست مكلف شكل نهشت بالراي حبين غريب نهشت زماني كردي بوخينم لغريب يم رابون لغريب يمشي ياربون غريب يمشي ياربون ما شعبي خوب بكر مديد خلكي ما كوش بربو غريبي شقاس هسري زاروكا باران الغريبي شقاس هسري دايكا باران كسل بشت من نشتغلي نا نا يا غريبي ناديتيم نجمع في باخ فاس چه بيجم نه بيجم سر غريبي چه بيجم نه خلقي خود كوش برم دوري قامش و بم تبر يارمون بي ارماج وزاروك بي هبي امیدون بگیری من دید كوش بري و پنابري لغريبي چند ساج عمري من هاتا كشتين جو سێدا زارڕوتیام القامش لەو ماهشتن قامشتۆ بەریاتە کرد یەکوبانێم تشبیر نەکرد ئەفری نێشێت دە حەز دکە عامودی تر افا ڕۆژ ئاوا حشتە زکرد شەڕ و تو ئەزبوری تبم شەروانێ دەبم افا ڕۆژ ئاوا يا اسبير بوم بووم نەبینم روج افا ترسامس ببرم و يا یاڕاپە ترسامن جيه شهادة غربتي سبير ببم. بزم شهيدي غربتي جيان سكني تشيا من قريك كاتا شحدي من فيشاك هاد دلي من تتن بوها فالم شافونا روج خونا يسر شعبي من روجي روكي تركب للنافتيا لين ناي جو بقري روج افا لين ناي جو كوباني غمكين بي لين ناي جو عفرين هستر بارين بي اه غوتني ورا غوتني حيا غوتن انما سر زماني من سكني اه غوتني دي ورا غوتني حيا غوتن انما سر زماني من سكني غريبين خوشي اه, آه. كي او جي 4 سي, نوبارو هات ميدانه